Ассаламу алейкум қазақ елі. Мен Абдыманап Мейірхан Сапағұлы. Эфирге бүгін үшінші күн дегенде, үшінші күні эфирге зорға шығып отырмын. Бір жағы осы телефоным мына Facebook бұғаттаулы болды ма, жиі бұғаттап эфирге шығуға мүмкіндік болған жоқ. мен енді өзім басымнан өткен жағдайды айтыра кетейін. Мына екі айдан астам мен жұмысқа шыққан жоқпын жұмыс істеген жоқпын бір жағы сол сайлау науқанына байланысты жұмыста болған жоқпын одан кейін осы жуық арада мына онынан кейін жұмысқа орналастым жұмысқа шықтым ә, сонымен 13 күні осы ә, сәуір айының 13 ә, он екісі күні 12 күні ма жұмысқа шықтым 13 күні 13 күні шықтым бірінші күн сол енді бізге қай бір дұрыс жұмыс істейсің сол ана қарауыл охрана сол күні кешкі сағат 6 шамасында жұмыс басында отырғанда екі полиция қызметкері келді да менің жөнімді сұрады әбдіманапов мейірхансың ба деді иә деп едім сіз бізбен бірге жүріңіз дейді мен айттым мен жүре алмаймын мен жұмыстамын егер қажет болса ертең мен бар аламын дедім одан кейін өздерінің аты жөнін сұрасам не аты жөнін айтпайды не жөнін кім екен қолдарында повестка жоқ іштеме жоқ Сон э, мына қақпаның сыртында біздің бастық соған түсіндіріп айтсаң деп алдауға көшті. Мына ертең келетініңді. Сон ұзақ неден кейін айтсам айта салайын деп қақпаның сыртына шыға салғанда олар бас салып, сол кәдімгідей күш қолданып, не аты жөнін таныстырған жоқ, сол дайын тұрған мәшине, мәшинеде екі адамы бар машинеге басып салып алып кетті содан кейін мен кімсіңдер қайдансыңдар десем жөнін айтпайды содан кейін мен енді біліп отырмын мысалы көптеген белсенділер қамап жатыр осыдан қайда бір үш апта бұрын одан астам 25-26 күн бұрын думан мұхаммед кәрімді қамағанын білеміз ол да заңсыз барлығы и кейінгі кезде мұхтар тайжанды ә, ильяшевті тағы да ә, көптеген белсенділерді қамап жатқан естіп жатырмыз ә, э, одан сәрсенбаев ағамызға елу мрп айыппұл салғанды естіп жатырмыз енді сол мәселе екені белгілі ғой енді Э, сон мен кімдердің жөн сұрай бастадым кімсіңдер қайдансыңдар сендер ұқсамайсыңдар мына жүріс тұрыстарына қарағанда жол алматының жолын білмейді алматылық емессіңдер қайдан келдіңдер кімсіңдер десек артынан айта бастады екеуі шымкенттікі екен біреуі тараздікі біреусі мына э, Шелекпа, шелек мына алматы облысының бір аудандарынан э, адасып біресе ана қуысқа кіреді біресе мына қуысқа кіреді сөйтіп ақыры неге э, медеу аудандық ана ә, э, фурманов көшесінің бойындағы абайдан жоғары э, полиция бөлімшесіне алып келді медеу аудандық сол жерде енді майор полицияның майоры бар тағы біреусі бар ана граждан ну қарапайым киіммен киген формасы жоқ олар енді өздерін таныстырды қазір аттары есімде қалған жоқ ана майордың мен неден танып отырдым ана кімнің сотына қатысқан ә, ырысбек ағамыздың айыпталушы болып сол майор бар ә, хаттама толтырамыз дейді мен айттым хаттама ешқандай хаттамаларыңа да жауап та бермеймін сендердің менде әкелуге алып қашуға хақыларың жоқ есік жабулысыз қалды алты, мені алып кеткен кезде алтыға бір 15-20 минут қалған болатын мен есікті жабайын содан кейін доклад жасап орныма адам шақыртайын содан кейін онда алып кетпедіңдер ма деп есік ашық шашық күйінде қалды жаңағы полициялар қайдағы бір не көрмеген ешқандай тәрбие көрмеген жалпы жабайы бір қазақтарды жұмсаған егер әуезов ауданының полициясы болса олар өздерін олай ұстамас еді себебі олардың бәрін мен танимын немесе жамбыл ауданының полициясы болса да бәрін танимын олар ешқашан ә, маған күш көрсетпейді жағдайын айтып ә, менің де жағдайымды түсініп олар ондай неге бармайтын әдейі сондай полицияны э, жұмсап отыр және менің бір білгенім олар алматының полициясына мына тоғызынан бас тоғызының алдында күшейтуге жіберілген полициялық топтар болуы керек деп ойладым себебі көп адасып жүріп барды өздері алматыны анық білмейтін ал енді сол хаттамаға келсек хаттамаға мен айттым ештемеге қол қоймаймын аяғына дейін қол қойған жоқпын біріншіден сендер маған жауап беріңдер дедім олар менен сұрайтындары сен тоғызы күні рұқсат етілмеген митингке қатыстың дейді сөз сөйледің дейді мен оларға бірақ қысқаша жауап бердім ол менің өзім құқым митингіге барам ба бармаймын сөз сөйлеймін ба сөйлемеймін ба онда шаруаларың болмасын ол менің конституциялық құқым оны ешкім ә, жоққа шығара алмайды деп сонымен <coughs> хаттамаларды өздерінше толтыруын қойды содан кейін ә, сендер бірінші маған осы бірнеше сұраққа жауап беруін ә, сұрадым олардан біріншіден дедім баяқ, сендер айтасыңдар дедім ана ішкі алматы әкімшілігінің ішкі істер бөлімінің мен ә, не хат түсті дейсіңдер бұл заңсыз митинг деген деп бірінші сұрағым сендер ана конституция биік па әлде ә, қалалық әкімшіліктің ішкі істер бөлім басқармасы биік па әлде қалалық әкім досаев биік па оның ә, мына досаев болсын сол ішкі істер бөлім басшылары болсын олардың қандай хақысы бар құқысы бар бізге митингіге қатысуға рұқсат беру бермеу жөнінде және де ол митингінің заңсыз заңсыз емес екенін сендерге нұсқау беретін олар кім ары берден кім ол досаев деген кім ана ішкі басқармасының басшысы ол кім олар конституциядан биік тұратын кім олар десем сұраққа жауап беремеді бір ауыз сөз жауап жоқ сол себептен мына жасап жатқан хаттамаларың заңсыз ешқандай ары қарай жауап бермеймін қол қоймаймын деді отырып алдым ең болмаса бас тартамын деп қол қой дейді бас тартамын мына бәріне келіспеймін деп қол қой дейді жоқ мен ештемеге қол қоймаймын себебі бұл хаттамаларың бәрі заңсыз дедім соны бөлек бөлмеге апарып отырғызып қойды арада Э, бір сағаттай уақыт өтті ме өтпеді ме арасында кімнің даусын естідім менен кейін марат айтбаевты алып келген болған мынау марат айтбаев па десем қасымда отырған жоқ деп қояды э, содан э, хаттама толтырып жатқан шығар деп ойладым сонымен арада бір сағат өткеннен кейін ә, екінші бөлмеге кіргізді ол жерде сот болады деді қандай сот десем онлайн сот ашық сот өткізбейсіңдер ма десем э, сізге болмайды басқаға болмағанмен сізге болмайды дейді э, сонымен не басталды э, телефон жаңағы майор ұстап отырды планшетті сот басталды сот ана оның аты жөні қазір есімде жоқ ә, ағамызға жүргізген судья Э, сотты онлайн өткізді сонда э, мен тағы да оларға айттым менде прокурорға сұрақтарым бар деді сол сұрақтарға жауап берсе мен жауап берем. егер жауап бере алмаса онда ә, мына сіздердің мына қойылып отырған қойылымдарыңыз ол ешқандай заңсыз и ешқандай шешім шығаруға хақыларың жоқ дедім ал сұрақтарыңызды қойыңыз деді мен сол сұрақты қайталап айттым осы ә, сендер не берген жоқсыңдар дейді ана ә, уведомление дейді ана алдын алу хабарландыру рұқсат сұрау ол жағынан айттым ә, уведомление арыздар ол кемде кем ол себебі ол 20-25 па көп деген, нелер арыздар жазылды осы тоғызы күні митинг өтетін ол ең бірінші ана ұлт ә, халықтық парламентінде жария етілді ол ресми түрде жария етілді ә, рысбек сәрсенбаев ағамыз соны жариялады ә, бүкіл жауапкершілікті мойнына алатын хабарлады ол естейтін естімейтіндей сіздердің ана көздерің ағып кеткен жоқ құлақтарың саңырау болған жоқ онсызда барлық әлеуметтік желіні мониторинг жасап отырасыздар оның бәрі белгілі нәрсе және хат күйінде де жазылды оның ең әуелі біріне мен өзім жеке қол қойғанмын мына қалалық полиция басқармасына жиналған кезде не топтық групповой арыз жазылған қалалық әкімнің атына сонда ең бірінші менің қолым тұрған дедім одан менен кейін бір 15 бес 20 ма ә, адам қол қойған осы митингіні рұқсат беру жөнінде дедім ол апрель айының алғашқы күндері ә, бәріне теріс жауап берілді ал оған теріс жауап беретіндей досаев ары беріден кейін досаев кім дедім ол ондай қандай хақысы бар ол не конституциядан биік па Э, адам құқы ол тек конституция емес халықаралық э, адам құқы жөніндегі конвенция бар соны қазақстан мойындап э, ратификация жасалған оның алдында да обсенің алдында да осының барлығы аяққа тапталып жатыр ал досаевтың немесе ішкі істер басқармасының басшыларының ешқандай хақысы жоқ ал ана сендердің 488 бап оның алтыншы тармағын маған айыпқа тағып отырғандарын. оның ешқандай заңдық құқы жоқ конституциямен қайшы келген жағдайда оның заңдық күші жоқ егер сен прокурор ә, өз қызметіңді білетін болсаң сол 488 бапқа құқықтық баға беруің керек дедім құқықтық баға беріп конституцияға сәйкес болмағандықтан оның күші жоқ екенін сен өзің ары берден кейін Э, жариялауын керек ол бүкіл прокурорлардың міндеті э, прокурор ол ә, айыпталушы емес оның негізгі міндеті заңдылықты сақтау конституцияға сәйкестігін ә, сақтау жөнінде мен оған мәлімдеме жасадым ал ондай не жасамасаңдар ә, онда сендердің құндарың көк тиынға келтіріп айттым және де мына ә, сендерге келіп отырған хаттаманы прокурор ә, заңға да конституцияға сәйкес емес деп қайтаруларың керек ал сотта келіп айыпталушы болып отырғандарың жөн емес жөнінде айттым және де судья аға да айттым ары берден кейін мына сондай заң бұзушылық полиция басқармасын полиция қызметкерлері мен прокурор жіберіп қойып жатса ана сот ә, төрағасының өзі жүргізушінің өзі оны қайтару керек деп екеуіне де осы сұрақты бағыттадым бір ауыз сөз бір ауыз сөз олар жауап қайтармады бір ауыз сөз бірден прокурор айыптауға көшіп кетті оқуын жаңа э, алдында тұрған қағазды оқып ол ана э, заңсыз митингіге қатысты ә, онда да э, дұрыс оқи алмай сасқалақтағаны экранға қарамайды прокурор да сол неден көргем осы қайшының сотында соны оқып шықты да экранға бір көзін көре алмадым бет, бетке қарауға несі шыдамай отырды себебі әбден не болып қалған ә, менің қойған сұрақтарыма жауап бере алмағандықтан осындай жағдайға түсті ал енді ә, сол себепте деп өзінше ә, бұған айыппұл 30 мрп айып тағуды ә, сізден сұраймын деді содан кейін Э, судья бірден бірден ешқандай минутты емес не емес үкімді оқиын деп бастады мен тағы оны тоқтаттым мен үкіміңізді тыңламаймын тағы сұрақтарым бар дедім ол қайтадан оқи бастап еді мен қайта қайта тоқтата бастадым содан кейін мен осы сұрақтарды тағы қойдым мына қазіргі мына ә, кімнің сұрақтарыма жауап бермей жатып мына айыптауға көшкен прокурор ары берден кейін маған адвокатты да ұсынған жоқ ешкім танысқан жоқ бет албатты кәдімгі мені жұмыс басымнан алып қашып осында алып келіп отырып ал енді осындай бассыздықпен сот жүргізіп отырғандарыңыз мына сіздерге жараспайды мына кәдімгі мына атқарып отырған қызметтеріңе сәйкес емессіңдерге келтірдім осыны ә, судьяға айттым осы сотты мына қазіргі оқиын деп жатқан үкіміңізді тоқтатуыңызды сізден ары беріден талап етем деді. сонымен олар тағы да оқуын бастады мына 30 айлық көрсеткіш былай не халықтық неде мрп дейді ғой 30 мрп айыппұл салатындарын ол ана 103,500 ба или 103,750 ма қазір есімде жоқ э, сондай салынатын э, және де э, қазіргі материалдық жағдайын қиындығын ескере отырып жасын ескере отырып 30 пайыз не жасаймыз деді скидка жасаймыз деп сонымен ә, 73500 ба 74500 ба әйтеуір Э, сол шамада айыппұл салынатын айтты э, осымен э, соны оқи сала бірден бір бірнеше бір екі үш секундтың ішінде бірден үзіп жіберді мен тағы сөз мен айттым соттан кейінгі сөз болу керек қой деген бірден үзіп тастады себебі менің оларға қоятын сұрақтарым оларға жағымсыз жағымсыз емес әрі берден кейін жауап бере алмайтын сұрақтар осылай сот процесі өтті одан кейін жұмысыма қайтып а оларға тағы полицияға тиістім қалай алып келдіңдер солай апарып тастаңдар деді ойбай ол машинелеріміз кетіп қалды деді сендер кімді жұмсап отырғандарыңды да не әдейі істеген ғой сонда жолыма ақша беріңдер дедім кәдімгі жолыма ақша Мен ана жұмыс киіммен кәдімгі алып келді ғой қалтада телефон да бәрі столда қалған жұмыс орнында ә, сонымен есіктің алдында тұрмыз а мен жүрмеймін дедім ешқандай ешқайда бармаймын деп отырғанда ә, біреусі ішке кіріп кетті да бір уақытта мың теңгені келіп қолыма ұстатты мынау жолыңа деп сонымен мен ойладым солардың ақшасы екен деп ана неге шықтым жолға шықтым автобусқа тұрдым такси ұстайын ба деп тұрып ана біздің тура неге дейін келеді жүретін 128 автобус келе қалды соған отырдым да кеттім сонымен ә, телефонымды ана жұмыстағылар өшіріп тастаған екен мен түнде бірақ алдым телефонымды Э, одан кейін екінші күні нетсем телефоным әлі де дұрыс істемейді ана э, эфирге шығайын деп көріп едім ә, э, фейсбугім ба бұғаттаулы сонымен эфирге де шыға алмадым хабарласа алмадым и жұм... тағы келесі күні жұмысымды жалғастырдым жұмыстан кеше түске таман бірақ келдім одан кейін жаңбыр басталды осы эфирге тағы шығуға мүмкіндік болған жоқ міне осындай жағдай болды ол енді кейін э, естідім мына ә, мұрат оспановты да басқа да ә, шыққан азаматтарды сол ә, марат айтбаевты да менен кейін соттаған осылай тоғызы күнгі митингіге шыққандарды қорқытып халықты үркітпек сондай нелері бар олардың сондай нұсқау сондай бұйрық түсіп отырғаны айдан анық енді мен ана көптеген соттарды ана рысбек ағамыздың сотын көрдім ә, мұрат оспановтың сотын көрдім ә, мына мадинаны соттамақ болып жатқанын естіп жатырмын э, көкетайда осындай жүріп жатыр бүкіл бәрін осындай заңсыз 488 бап бойынша енді мен енді соған бір қысқаша тоқтат алғым келіп отыр 488 бап бойынша ол бұрында бар болатын бірақ оның редакциясы басқа болатын онда үш ақ э, тармақтан тұратын болатын 90 жылғы 25 мамырға дейін қазіргі редакциясы 12 тармақтан тұрады ол мына тоқаевтың несі ә, толықтырулар мен өзгерістер енгізілуі 25 э, мамыр 20 жылы қабылданған оның алдында 20 жылы 19 ә, э, мамыр күні көше партиясын экстремистік ұйым деп жариялаған болатын Ек, сол кезде ең э, қарқынды жұмыс жасаған ә, жүздеген пикеттер өткізген көше партиясының белсенділеріне экстремистік ұйым деп жариялаған алайда ол әлің күнге дейін баспасөз бетінде жарияланған үкім шығарылған есіл аудандық соты 19 мамырда а бірақ ол жарияланған жоқ осы күнге дейін ал заң бойынша жарияланбаған ә, сот үкімі заңсыз болып табылады оның заңдық күші болмау керек алайда ә, келесі күні ә, бас прокуратураның пресс релизінде ол оқылады ол сөз ғана сол арқылы мыңда, мыңға жуық қыл, қылмыстық істер ашылған 405 бап бойынша және 188 бап бойынша экстремист деген айып тағылып сол осы дейін келесі жылы біз аштық жариялаған кезде 90 ой 21 жылы 181-ді алып тастады да бірақ 405 бапта сақтап қойды да, бірақ сонымен әлі күнге дейін соттап жатыр. Сол кезде 3 жылдан бері біз көтеріп жатырмыз. 488 бапты қайта қаралуын талап етуді. А бірақ ол кездегі мына белсенділер көше партиясының белсенділерінен басқасы оны қолдамады. Өздерінің басына келетін ойламады енді ол кезде тек қана таңдап жүріп көше партиясына 488-ді іліп соттап айыптап жатты айыппұл тағып жатты қылмыстық іс қозғап ә, бір ә, сегіз белсендісіне ана қылмыстық іс ә, қозғап екі жылдан 5 жылға дейін сотталды ә, көпшілігін пробациялық контрольға нетті жүздеген адамға ә, қалғандарын жауып қойды уақытша ана э, митингіге қатыспайды неге әлеуметтік желіге э, өз пікірін білдірмейді деген айыппен ал сол кездегі мысалға белсенділер басқаларын айтам өздерінің басына келетін ойламады олардың жауаптары көшеге жолап кетсек бізді де экстремист жариялайды деп ал одан кейін не болды көше партиясын бәрін репрессиялап болғаннан кейін ә, басына келмейтіндей ойлаған енді э, ДПК, Демпартияны, басқаларын да бәрін қудалай бастады. Ұлтшылдарды қудалады, оларды да соттады. Бәрін соттап қудалап жатыр. 488 енді мұны қазірделі ә, э, сол 90 жылғы 25 мамырдағы редакциясымен қудаланып жатыр. сол кездегі біз көтергенде алтыншы шақырылымдағы парламент сол қабылдаған болатын олардан талап еттік соған құқықтық баға беріп соны ә, халықаралық стандартқа келтірілуін талап еткен болатынбыз оны ешкім естімеді ешкім қолдамады одан кейін жетінші шақырылым болды оларға да ешкім ә, қолдау көтеріп ә, қудалау көріп жатқан көше партиясының белсенділерінен басқасы ішқайсы қолдамады ал енді басқаларының да басына түсті енді осылай жалғаса береді егер бәріміз жабылып жатып осы қазіргі сегізінші шақырылым бұл заңсыз ә, бұрын да заңсыз ә, болатын барлығы белшесінен бұрын тек қана алматыда ғана ә, белсенділік танытып әшкереленген болатын қазір соңғы мына сайлауда бұлар толығымен әшкерленіп отыр мына сайлау жүйесінің назарбаевтан ана мұраға қалған жүйесі сол қалпында жұмыс жасап жатыр ол жерде назарбаевтың құдасы отыра ма әлде мына қазіргі абдиров отыра ма итбай отыра ма шортбай отыра ма айырмасы жоқ ол кімді отырғызса да олардың бәрі сол бұйрықты орындайтын заңсыз осындай сайлау жүйесі сайлау жүйесін түбегейлі өзгерту керек жалпы бүкіл саяси жүйені өзгерту керек тоқаев ол тек қана ана бірінші кезекте мына қазір көтеріліп отырған абдиров отставкаға кету керек бүкіл мына ревизия жасалу керек мына сайлау комиссиялар түгелдей ревизия жасалу керек мына тарқатылу керек мына қазіргі сегізінші шақырылым ары берден кейін мына бүкіл тоқаевтық назарбаевтық жүйе отставкаға кетпей уақытша өкімет ол алтай деп жататын мұхтар немесе ә, сәлім өтен уақытша өкіметті басқарам деп қайсысы басқарса да а бірақ та уақытша өкімет бір жыл болу керек бір жыл оның себебі алтай бойы бәрін ақтап шығару керек барлық саяси тұтқындар ақталу керек көше партиясы двк э, дпк қайсысы болса да мына ә, саяси тұтқындар данат намазбаев марғұлан боранбай басқаларды түгел ақталу керек одан кейін әрқайсысы өзінің ұйымын құрып барып содан кейін сайлау басталу керек партия аралық праймерис өту керек соның әр партияның праймерисінен өткен белсенділер сайлауға дайындалу керек міне сонда ол заңды да сайлау болады осыған мен бәрін шақырамын мына қандай жағдайда да отставкаға кетіру керек бірінші кезекте абдиров и оның үстінен қылмыстық іс қозғалу керек одан кейін ол оған кім нұсқау берді оның бәрі айтылады ал ана бірден ә, ана президент аппараты ә, немесе ана ә, кім еді үстінде отырған ерлан қосжановты немесе ерлан қаринді айта алмаймыз а, абдиров сотталғанда тергелгенде ашық түрде тергеу болу керек сонда ол бәрін кімнен қандай нұсқау алғанын өзі сотта тергеуде тергеуде ашық болу керек осыған қол жеткізбейінше ешқандай демократиялық өзгерісте экономикалық кез келген әлеуметтік ешқандай сала орнынан жылжымайды осыған шақырамын бәрін мына бірінші кезекте мына барлығы босатылу керек айыппұлдар алыну керек ә, оларға моральдық материалдық өтемақы төлену керек осы ә, ана нені басқаларын айтпай ақ қояйық ана сотталғандар қаңтар қырғынына саяси құқықтық баға берілген жоқ оған да берілу керек олар түгел ақталу керек оған кінәлілер басылар, барлығы оларға да баға берілу керек ә, ары берден кейін ә, күштік құрылымдардың істеріне баға берілу керек соның ішінде тоқаевтың жеке басына баға берілу керек жалған ақпарат таратылғаны ә, интернетті өшіргені төтенше жағдай жарияланғаны өзінің ана совбестің төрағасы болуы да заңсыз болған оған да баға берілу керек ә, басқа да мына берген нұсқаулар қинау э, өлтірілген адамдардан басқа жаралы адамдарды алып қашып оларды айыпқа тағу осының бәрі қылмыс үлкен қылмыс осыларға баға берілу керек э, ал баға берілгеннен ана импичментті қазір менің сөзімді қайталап айтып жатады импичмент тоқаевқа баға берілгеннен кейін жарияланады ана оның кінәсі мойнына қойылып содан кейін импичмент жариялау ар берден кейін мына қазіргі сегізінші шақырылымдағы депутаттар өздерін ақтап алам десе осының бәріне ә, құқықтық баға бер ә, құқықтық саяси баға беріліп бәріне баға беріп осы көтерілген мәселелерді 488-нің күшін жойып халықаралық конвенцияға сәйкестендіріп содан кейін жаңа парламент сайлауын белгілеп содан кейін кетулері керек осыны ойланыңыздар толғаныңдар заң заңгерлер бар халықаралық ұйымдардың ә, неде де қай қайсы болсын біздің ана халықаралық бюро бар басқа да ана ұйымдар бар заң Э, қорғау үйімен айналысатын осылардың құлағына алтын сырға бәріміз бірге осы э, сайлауды жоққа шығару заңсыз екенін дәлелдеу онсыз да дәлелденіп жатыр э, одан кейін біздің әрі жарияланған жоқ мен өзім депутат күйінде әлі мәлімет берілген жоқ мен ана не жазып жатсам да ресми мәлімет жоқ жарияланған жоқ кім қанша дауыс жинаған біздің дерек бойынша 15-17 пайыздан аспады, а ресми деректе 55-60 одан да асырып жіберген. Соның ресми әр ауданның ә, территориалдық мәліметтері и жалпы ә, округтық ә, мәліметтер жарияланған жоқ. Соларды да жариялауын талап ету керек. Ә, сол жарнаға төленген ақшаны қайтарылуын талап ету керек осындай жұмыстар бар мына халықтық парламенттің құлағына да алтын сырға осы мәселелерді көтеруге бәрін шақырамын ә, егер ә, мен өзім ғана не қылып отырғаннан кейін журналистер болса ә, былай арасында сұрақ қояр еді бір артық кетіп бара тоқтаты тоқтатып басқа сұрақтар ну менде мүмкіндік жоқ эфирге шыға беруге енді қош сау болыңыздар осын таратыңыздар Э, мына немен әдейі шығып отырмын мына э, блитуз наушникпен аздаған ал мына таудан самал жел соғып отыр оған кәдімгідей көмегі бар екен соған көзім жетті сол енді қош сау болыңыздар комментарий жазыңыздар таратыңыздар осы бәріне жетсін мүмкіндігінше жеткізіңіздер қош сау болыңыздар